майрам қармен деп қандай майрам егеменділік майрамы егеменділік а бүгін отыз бірінші август па дейді кім біледі егеменділік неден егеменділікке шықтыңар кім біледі бізді немістер басып алды біле ассалаумағалейкум қырғызстан бүгін 31 август egemenlik күні Қырғыз Республикасының ең майрамдарының төресі мамлекет тарауынан номер бірінші стратегиялықтағы мааниге болған белгіленуші дата егеменділік күні учурдан пайдаланып баардыгыңыздарды ушул күнүңүздөр кут болсун дейм ну майрам жөнүндө өтө салтанат өтө ушундай бир шаан шөкөт менен сүйлөнүүчү учур бул майдан мамлекеттик майдандар иш чаралар а мен катардагы бир журналист катары ушул эгемендүүлүк менен карып келаткан адам катары улгайып келетқан адам катары ушу эгемендүүлүк майрамынын бир себебин сиздер менен сүйлөшкүм келди биз эмнеге бул майрамды майрамдайбыз туугандар ойланып көріңіздер бе эмнеге эгемендүүлүк күнү дейбиз эмнеге эмненин құлдығынан бошондук қайсы мамлекет бізді басып жатты эле же болбосо кайсы мамлекеттин кол астында элек анан кантип эркиндикке чыктык эркиндикке чыгууда тарыхта ушу мамлекеттер кан төгөт батырлар кетеді эл дүрбүйт койчу ома қима ушундай бир оорчулуктар менен ушу адамдар өзүнүн эгемендүүлүгүнө ээ болот кээ бир мамлекеттердин байрактары тим эле канга боелгон кызыл биз кантип эгемендүүлүк алып калдык жана биз алган эгемендүүлүк эмне бул биз кайсы ушундай бир кысымдан басымдан бошондук ошол жөнүндө ойлонуп көрдүкпү эмнеден эгемендүүлүккө чыктык тарихта биздин бир неберелерибиз же чеберелерибиз кийин бизден сурап калса силер эмне бир немистерден бошондукка чыктыңыздарбы көз карандысыздыкка же кытай басып алды беле эмнеден эгемендүүлүккө чыктыңыздар десе эмне деп жооп беребиз ойлонуп көрдүкпү эмнеден эгемендүүлүккө жеттик билесиңер мен бул суроону эмнеге берип атам ошол эгемендүүлүктүн тарыхын жана чечмесин билбегендиктен ушул майрамдын өзүн майрамдаганыбыз менен бұл егеменділіктің барқын білмейіз. себебін білбеген үшін барқын білмейіз. бұл егеменділік эмне болгон егеменділік каяктан башадык чүкүрөй болған қырғыз елі, мен башка елді айтпай эле коеюн көп жоготуулар менен қылым карыткан салтыбызды Бізді эл қатар қармап келген динибизди алдыңкы каймактарыбызды құрмандыққа чалып совет бийлигинин ага орыс орус басқындығында қалғанбыз әлбетте кейін совет билігі бізге жаңы тамға танытты жаңаша оқығанды үйретті киінгенді үйретті тамсалғанды үйретті өзінше республика қылып берді қаналар ашылды орыс маданиятын үйрендік көрсер пушкин бар екен дүниеде толстой бар екен лермонтов бар екен москва біздің борборуымыз екен арақты үйретті доңыз жегенді үйретті Динкілдеп бері қатын шығып алып билеген тойларды үйретті қойшы алдыңқы елге жеткірді совет билігі Алдыңқы елге жеткізді гагарин ұшқанда бардығыз қиқырдық балдардың атын гагарин қойдық балдардың атына маркс лениндерді қойып тұштадық. қойшы шығылып қылып алдыңғы қатарға шықтық ұқмыш мен үшін айтам мен ошол доордун ең алдыңғы окуучулардын биримин эгерде союз ыдырап кетпегенде ким билет мен да бир мамлекеттик чиновник болмокмун жок дене бир өндүрүштө жүрмөкмүн бизге жамандык алып келген жок дейт советтер союзу ооба алып келген жок алып келген жок себеби биз жамандык эмне экенин билбей калгандыгыбыз үчүн биз азыр билип атабыз эмнени жоготконубузду мына азыр кыргыздын кыргызча сүйлөй албайт орусча ойлонот сен орусча сүйлөп атасың десең мен орусча сүйлөгөн жокмун дейт себеби анын тилине орус тили эне тили болуп кирип калган мына биздин миллиондогон балдар сыртта жүрөт сол совет билігінен мұрас қорына қызмат қылып жүреді дагы Дағыле бізге эле бизге біз сиңген биз москвасыз жашай албайбыз Бардығын айтып туруш керек алар депутаттарыбыз да бийлигибиз да койчу кандай болбосун ушу москваны карайт мына ушул советтер союзунан алған жакшылыктарыбыздын бири шайлоодо да ушул кимди путин колдойт экен деп турабыз ну бұл өзүнчө бір тема эгемендүүлүк эмне болгон эгемендүүлүк десе мына ошол бизге жакшылык кылган бизди караңгылыктан көзүбүздү ачкан бизди мына ушул караңгы ушу атканадан жашап аткан акыбалыбыздан жарык лампочкаге алып чыккан ушундай укмуш эл катарына кошуп койгон советтер союзу эмне болгон система болчу бул кул системасы болчу работа рабочий класс раб то есть кул адамдар кул болуп иштечү бірақ ешкім аларды құл дечі емес өзінің құлдығына сыймықтаншы я рабочий класс затына келсең рабочий класс құлдардың классы айлыққа іштечу мамлекеттен айлық сұрачу жана мамлекеттен мен көбүрөөк айлық алам деп өліп алып окучу сен жақсы оқуын жақсы чоң іштерге барасың дейді ал аллах берген 24 төрт саатын ошол ишке арначу Э, жана эл катары баардыгы эл катары деген ошол жактан чыккан эл катары баардыгы бирдей үйдө бирдей килем бирден телевизор телефон ушунун баардыгы бактылуулук деп эсептелчү башка эчтеке жок айлык айлыкты аласың жана таратасың аласың жана таратасың мен раматылык апам мугалим болчу жүз жыйырма сом айлык алчу айлык алган күнүм майрам болчу жүз жыйырма жүз он тогуз сомду таратып кардыздарга и бир сомуна экөөбүз шаарга барып кино көрүп жүрбүз экинен пирожки жеп анан бештен мылтык ашчубуз жанагы тир ушу менен айлык да бір бир айды күтөбүз мен ошондой чоңойдум киного кирчүбүз индийский зита гита мына ушул жашоо болчу буга макул болбогондорду же психбольницага тыгат эле же сыртка кууп чыгат эле диссидент деп туруп анан акча сөз кылынчу эмес себеби акча бул буржуазиялык бир эме акчанын сүрөтү да жок болчу эч каерде акчанын сүрөтү чыкчу эмес акча жөнүндө сөз кылынчу эмес бүт коммунизм высокие материи ушундай илим илим илим бирок адамдын өмүрү бирөө адам мына жашоодо да бактылуу болууга милдеттүү өзүнүн аллах таала берип аткан мүмкүнчүлүктөрүн эч ким иштете алчу эмес мамлекет айтканда гана кыласың бүттү төрөдүңбү төрөгөндөн баштап өлгөнгө чейин мамлекеттин кулусуң бүттү балдар бакчасына берет анан пионерге алат анан октябрь анан э, комсомол то есть октябрь пионер анан комсомол анан активист анан койчу өлгөнгө чейин мамлекет өзү сени багат карайт анткени сен анын менчигисиң а өзүңдүн менчигиңе мүмкүнчүлүк жок менчигиң жок сен өзің өзүң таандык эмессиң э мен иштегим келбейт мен өзім өзім таңдықмын десең сені тұния дес деп тұрып апарып қамап қойды зорлап іштетеді ошоны азыркыга чейин сагынгандар бар балким жакшыдыр бирок мен айтайын дегенім бұл эмнесе бұл құлдық система болчу токсонунчу жылдары эмне болды эгемендүүлүк деген мына ушул системадан бошотуп адамдарды эми өзүң қалағандай жаша деді. жана сен қолыңды қаласаң шашлық қылып же денеңди қаласаң сат ем не қылсаң ошо қыл сен эми эркинсиң деді мен эркин болгону менен менде эчтеке жок да мен эмне кылам дебесин деп советтер союзу чогултуп келген мүлктүн баарын приватизация деген компания менен элге таратып берди мына колхозда мынча үлүшүң бар совхозда мынча үлүшүң бар заводдо мынча үлүшүң бар аны элдердин көбү телевизор менен урушуп отурганча бир эки шылуундар өзүнө бир бөтөлкө эки бөтөлкө аракка чогултуп алды мынтип менен заматта капиталисттик система ишке кирди байлар жана кедейлер катмары пайда болду акчасы барлар жана жоктор тилекке каршы бизде ушундай система болуп эл жакшы түшүнө бербегенби акчасы барлар өтө аз катмар акчасы жоктор аябай көп катмар болуп калды эч ким эч ким түшүндүрбөптүр эй бул жаңы система ақша тап ішкерлік қыл дегенді түсіндірген емес пе білмеймін барлығы дағы эле баягы советтер союзунда айлык сурап отура берет экен эй завод куруп бермейсіңдер бе фабрика құрып куруп бербейсиңер мамлекет біз өзі құрып беришибиз керек беле не эмне кылышыбыз керек мамлекетте келген бийликтегилер деле түшүнө бербеген окшойт бұны эч ким деле айтпаптыр да эй біз құрып беребиз дебейбиз өзің құр биз сага эркиндикти бердік пулду бердік емі өзің құр ишкердик қыл деп ешкім айтқан емеспі же айтса да бардығы түсіне берген емеспі короче ақша сұрап отыра бергенбіз анан мамлекет айлық бербей турбайбы деп туруп россияга кеттик кореяга кеттик ар жака тентип кеттик ошол жактан айлык алып атабыз аяққа барып алып айлык алып атабыз вот айлык жиндиси кимден эми аякта ишкерлерден алып атабыз аяктан деле мамлекеттен алган жокпуз аякта деле ушундай капиталисттик система анан мен атам эми бизге эгемендүүлүк бербеди беле советтер союзынан бізді бошатпады тарих тарық, бошатпады ей эми өзің білгеніңді қыл сен еркінсің іш орын жарат бай жаша бақуат жаша қырғыз жері бай кендері бар деп советтер союзында мұны қыла албайсың мүмкін емес қамайды қамайды қойшылық деп тұрып қамайды мүмкін емес меншікке коммерцияға мүмкін емес ошоға ғой егемендүүлүк беріп қойды өз тағдырың қолыңда міне не қылды ештеңе қылмадық эле айлық айлық айлық іздеп отырып өзіміздің қолымыздан емне келет билбей да қалдық мен қолымнан эч нерсе келбейт деген нәрсеге кіріп алдық мен қолымнан еш келмейді кандай қандай эй мынау маңқасын арча албаған, бир нерсе кылып акча таап атат сенин жогорку билимиң бар Жоқ, мен колуман эчтеке келбейді. бүттү анан колуман эчтеке келбейді менен жашап атып шайлоолордо мамлекетибизди бийлигибизди сата тұрған авалға келдік. Қанша берет экен деп а эгемендүүлүк бизге эмнени берди эле сен бүт аллахың берген мүмкіншілікті өзіңе іштет өзіңден ашқанын қошынаңа іштет қошынаңнан ашқанын көчеңе бер еліңе бер деген мүмкіншіліктер ушу эгемендүүлүктө берилди азыр деле ушундай буну эч ким алып кое элек кудайга шүгүр эгемендүүлүгүбүздү али эч ким алып кое элек али куру кала элекпиз дагы эле пайдаланып калсак болот ошондуктан бул майрам азыр актуалдуу бұл егеменділікті есімізге салып тұрушы дата егемен біз. егемен болып тұрып біреуге сатылған турабы менше тура емес пайдаланышыбыз керек мүмкіншіліктерді шыл мен.